bulgogi fries. Mayun dia jatuh. Macam yang kat rumah boleh masak sendiri. Kita ada hmm. burger. Eh, bubuk. <laughs> Tunjuk. Eh, apa ni? Cepat lah dah. Okay, kita ada ini ni. Tak nampak lah. Susah lah nak set image kecil. Okay, mana makan? Timun, timun. <laughs> Beri tahu dia timun. Kat bawah tu, beg tangan beri. Makan ramen guys. Habis ke ni? Kalau tak habis bawa balik. Macam aku, aku yang out. Kau tu. Aku makan golden rice Mesti tak dengar suara Ini kawan aku Nama dia Coi coi không nha Chạy đúng bao bị mắc kẹt Mới đây đây, đây đây tak duduk dengan kau terus jadi Yang makan gelap Boleh nampak dah bersih pun Makan dulu guys Aku makan Sekejap Wow Sedap Eh tapi time aku dia tak ada spicy sikit, spicy pedas kot. Pedas. benda tu Baru tangan eh? Aku tahu ada sebenarnya dia tu Hmm, tak Tak ah. Apa? Samyang Ayah buka ayah dah letak ke? Dia keluar macam dia makan kerja Aku makan sini juga Jangan macam Never pedas aku dengan dia lain ya. Aku punya bawah Bawah meja ni Di atas Aku kena boleh tangki ni ya, Sebab tangan ni Boleh guna makan tangki ni makan hutang kan Tapi aku kena kenyang Banyak ni Makan sate yang kat rumah boleh guys แด้เหรอก็ไม่ต้องไปแดกนี่จะจับไปแดกนี่ดีกว่ไปแดกนี่แั้วกาแฟกาแฟก็หาเงินตกกระดับกระดับเสียงไม่ได้ก็แปลกเด้อดีมากเลยเด้อ dia pedas. Bau tak ada sekali lagi yang pun. Orang dari pergi dua tak ramah pada pada bubur. Kita nak makan. Aku pergi ke keluar. Aku lagi ke kau. Dah sebelah minit dah. banyak video aku tak edit kan penat aku makan berat pun aku aku coba makan Ayah, udah separuh. pedas lah Habis kotor Tak kotor Lemah kau ni, lemah Kan durian lah hmm. Memang Challenge ah. kan durian bagi aku duit boleh tau aku makan Bagi berapa? Sejuta boleh makan Sejak kot Bagus dah tak makan durian ni eh, mahal Durian sekarang mahal Eh lah di kebun Makan sepah guys Sudah budak sangat. Orang tua dah. Ah, sama umur. Eh, jangan tahu umur apa. Diam-diam. 30, 30. Tapi kita nampak macam 18 tahun. Wah, hebatnya kamu. Yakinnya kamu. Hmm. Black. Kan dulu dia New area. Pedas tu. Semua pedas. Yang ada lah, muang. Dia makan tak boleh. Thấy cái không? Rồi đó Aku akan offkan kat sini Bye bye Bye Bye bye to the camera Bye